आज का टॉपिक है rank of a matrix rank of matrix and procedure to find out the rank of matrix तो हमें यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है कि what is the rank of matrix let हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है a M by N matrix order का order m into N M into N order का एक मैट्रिक्स um, है तो सपोज उसके एलिमेंट है हमारे पास है A is equal to A one one A one two सॉन ए वन ठीक है इस तरीके से हम इसके माइनर ले सकते हैं ऑर्डर एम के अगर हमारे पास क्या रहेगा ये हम इसे माइनर निकाल सकते हैं अलग अलग माइनर आ सकते हैं तो मैट्रिक्स ए की the matrix A is set to be matrix matrix A said to be uh, rank B of rank rank R if the minor minor of uh, order R plus 1 is vanish vanish मतलब ज़ीरो हो आर प्लस वन ऑर्डर का and the minor of order R does not vanish means के अगर हमारे पास कोई माइनर है जिसका ऑर्डर है R plus one R plus one order का कोई माइनर है आ, तो उस माइनर की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और ऑर्डर ऑर्डर आर का जो माइनर है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए तो ये इस तरीके से हम इसकी रैंक आर कहलाएगी सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ और अच्छे से डिस्क्राइब करने एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है ए ये one two three one two four six two one two three three matrix है हमारे पास इसका ऑर्डर है थ्री रो फोर कॉलम में थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स है तो माइनर इसमें कौन कौन से पॉसिबल है थ्री बाई थ्री का मैक्सिमम माइनर इसमें थ्री बाई थ्री का पॉसिबल है तो थ्री बाई थ्री के minor one two three two four six one two three which is equal to zero दूसरा माइनर इसमें पॉसिबल है one two one two four two one two three one two three ये भी आपका ज़ीरो है और जितने भी पॉसिबल है वो हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो है अब हम इसमें से कोई दूसरा गेट इम्प्लाइज इसकी रैंक जो है rank of A is not equal to three three तो इसकी राइट नहीं हो सकती तो दो का चेक करते हैं सिक्स टू थ्री थ्री ये कहाँ पास मैट्रिक माइनस है ऑर्डर टू का तो ये हमारे पास हो गया एटीन माइनस सिक्स जो कि आपके पास twelve which is not equal to zero that implies rank of A is equal to two क्योंकि माइनस थ्री वाला जो था माइनस थ्री के जितने भी थे सारे के सारे ज़ीरो आए थे एक भी ज़ीरो नहीं आया एक भी ज़ीरो नहीं आया है एक भी ऐसा नहीं था जो नॉन ज़ीरो हो सारे के सारे माइनर अगर हम इसमें से सेलेक्ट करें तो सारे के सारे ज़ीरो आ गए हम इसे तरीके से इस तरीके से सिलेक्ट कर तो हम कह सकते हैं कि rank of A is not equal to three three नहीं हो सकती अब टू का हमने चेक किया एक माइनर तो कम से कम एक माइनर हमारा नॉन ज़ीरो आना चाहिए तो इसका आंसर ट्वेल्व तो नॉन ज़ीरो है नॉन ज़ीरो है तो इसकी रैंक होगी इक्वल्स टू मगर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है जिससे शॉर्टकट जो होता है इसमें सॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम माइनर निकालेंगे माइनर निकालने के बाद हर माइनर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कौन से माइनर की वैल्यू जीरो है कौन से माइनर की वैल्यू जीरो नहीं है इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है बनता है हमारे पास तो हम दूसरा मेथड इसमें यूज़ करते हैं जो होता है वो होता है elementary method elementary operation method E operation E operation के थ्रू हम इसे निकाल सकते हैं ई ऑपरेशन में हम किस तरीके से निकालेंगे वो अब डिस्कस करेंगे तो ई ऑपरेशन में निकालने के लिए ई ऑपरेशन मेथड सपोज इसमें इसमें हम ये बहुत ही शॉर्टकट है और बहुत ही जल्दी निकल जाता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि if A is a matrix let A जो है let A is a matrix matrix है मैट्रिक्स है और हम मैक्सिमम इसमें जो रो है जो भी by applying by applying applying E operation operation मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए आ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रोज को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे ठीक है इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ सपोज ए हमारे पास एक के एलिमेंट है one two three one two three two four seven two four seven three six ten ठीक है ये हमारे पास मैट्रिक्स है हमने ऑपरेशन लगाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाई कि सबसे पहले मैंने इसे ज़ीरो करना है और इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है ऑपरेशन लगेगी आर टू में लग रही है तो आर टू लिखेंगे R two minus two R one zero हो जाएगी टू माइनस टू जीरो हो जाएगी सिमिलरली सेकेंड ऑपरेशन लगेगी आर थ्री में R three R three minus three R one ठीक है तो देखते क्या होता है वन टू इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है मगर यहाँ तो जीरो बनाने के लिए बनाई थी हमने two minus two four minus four zero seven minus six तो यहाँ पर देखेंगे थ्री माइनस थ्री जीरो और six minus six zero ten minus nine one अब यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं R three R three minus R two तो ये आपका आ जाएगा one two three zero zero one zero zero zero तो non zero non zero row कितनी है then the non zero row और इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसमें ज़ीरो नहीं बना सकते तो नॉन ज़ीरो रो यहाँ पर then non zero rows count कर लो कितनी वन एंड टू एक ये है दूसरी है और तो नहीं दो नॉन ज़ीरो रो हो गई non zero rows is R two two है that implies rank of A is equal तो ये सिंपल मेथड है इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता और इससे एकदम हमारे पास निकल के आ जाता है दूसरी फॉर्म होती है इक्लेम फॉर्म इक्लेम फॉर्म में हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना देते हैं इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल सेम मेथड है claim clean form clean form से हम कैसे निकालते हैं सपोज हम एक बहुत बड़ा समय ले रहा हूँ उसमें कहा है क्वेश्चन से ये कि find find the rank of rank of 1 minus 2 1 minus 1 1 1 minus 2 3 4 1 minus 5 8 5 minus 7 2 minus 1 तो इक्लियन फॉर्म ये हमारे पास 4 by 4 का ऑर्डर का है 4 into 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है तो हम इक्लियन फॉर्म में कैसे तरीके से हम इसे सोल्व करें मैं इसके डायगनल एलिमेंट के नीचे ये डायगनल एलिमेंट हो गया और इनके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इन सबको ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा ये फॉर्म कहलाती है क्लियर फॉर्म और फिर पहले वाला मेथड के रैंक हमारे पास non zero non zero rows number of non zero rows जो है वो हमारे पास क्या होगी उस मैट्रिक्स की रैंक होगी तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है इसे इक्लियन फॉर्म बनाने के लिए कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ज़ीरो मतलब ये ज़ीरो बनाए ये ज़ीरो बनाए ये ज़ीरो बनाए सिमिलरली फिर ये ज़ीरो बनाए ये ज़ीरो बनाए फिर ये ज़ीरो बनाए तो हमारे पास कितने स्टेप लगेंगे वन टू और थ्री थ्री स्टेप में क्लियर फॉर्म बन जाएगी और उसमें हम काउंट कर लेंगे कितने नौ ज़ीरो हैं तो हमारे पास इसका आंसर तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ सर इसमें ये ज़ीरो बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेशन लगेगी आर टू में R two minus R one क्योंकि वन है वन है सिंपल ज़ीरो बन जाएगी मगर आर थ्री के अंदर ऑपरेशन लगेगी आर थ्री आर थ्री में कितना है फोर यहाँ है वन तो इसे फोर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी minus four R one minus इसलिए क्योंकि सेम साइन है अच्छा फिर है आर फोर में आर फोर में ऑपरेशन लगेगी आर फोर माइनस यहाँ फाइव है यहाँ वन है तो फाइव से मल्टीप्लाई आर वन तो एलिमेंट हमारे पास आते हैं कितने कितने आ जाते हैं थोड़े से चेक कर लेते हैं one minus one one minus two one minus one operation लगाने के बाद ये एलिमेंट आ गया कितना one minus one zero one minus two तो वन फिर माइनस माइनस टू ये हमारे पास हो गया थ्री और minus two minus one minus three three plus one four इसी तरीके से नेक्स्ट फोर ज़ीरो फिर इसके बाद माइनस एट मतलब ये एलिमेंट हमारे पास है कितना वन नाइन और ये एलिमेंट कितना हो गया minus five minus four minus nine eight minus four eight minus four ये हो जाएगा आपके पास एट प्लस फोर ट्वेल्व यहाँ पर हो जाएगा zero seven minus seven minus seven और यहाँ पर माइनस प्लस प्लस के टेन हो जाएगा तो थ्री थ्री फिर similarly minus three minus three फिर आपका होगा फोर ठीक है बहुत अच्छी बात है ये अब ये मैं इसे ज़ीरो बनाऊंगा इसे ज़ीरो बनाऊंगा मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था जैसे यहाँ पर था तो ये मैं जो ज़ीरो बनाने से पहले ज़ीरो और तो ये सारे के सारे हमारे पास जीरो बन के आ गए जीरो बनकर आ गए अब ऑब्जेक्ट है मेरा ये जीरो बनाना है और ये जीरो बनाना है तो ऑपरेशन लगेगी और हेल्प लूंगा मैं इस वाली रो की ये जो रो है R two R two row का मैं हेल्प से इसे ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा तो ये ज़ीरो बनेगा और आर टू में हमारे पास क्या है यहाँ देखेंगे थ्री यहाँ पर नाइन है यहाँ पर थ्री है बहुत अच्छी बात है तो हम ऑपरेशन लगाएंगे आर थ्री में R three R three minus क्योंकि यहाँ नाइन है यहाँ थ्री है तो थ्री आर टू और आर फोर तो यहाँ पर आर फोर में थ्री थ्री है तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट करके आ जाएगा तो बचता कितना है देखिए one minus two one minus one zero three करिए इसे जल्दी लिखिए टाइम पे चलता है क्योंकि यहाँ तो ऑपरेशन की है ये हो गया zero nine minus nine zero minus nine और प्लस नाइन ये भी ज़ीरो ट्वेल्व इसे हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया twelve minus twelve zero zero next क्या हुआ कि अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू जो है जीरो नेक्स्ट वाली फिर हमने यहाँ पे लिया इसे सब कैसे किया तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है zero three minus three zero minus three plus three zero ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो गया ठीक है तो अब क्लेम फॉर्म हमारे पास बन गई है और हमने ये भी बनाना था ये भी बन गया है ज़ीरो नेक्स्ट ये भी बन गया है ज़ीरो अब और आई नहीं रहा तो देर आर कितने हैं there are two non zero row कितनी रोज है टू नॉन ज़ीरो तो that implies rank of this matrix A ये क्लियर फॉर्म से डाटा ही चेंज होगा बाकी क्वेश्चन में डाटा चेंज होना है डाटा के अलावा तो कुछ चेंज नहीं आना है डाटा डाटा के अलावा कोई चेंज इसमें आना नहीं है तो हम इसे जो है आगे दूसरे क्वेश्चन को करेंगे दूसरे क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं दूसरी फॉर्म से चेक करेंगे इक्लियन फॉर्म के बाद आते हैं नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म से हम डाटा कैसे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालें ये हमें करना है इससे तो नॉर्मल फॉर्म में हम ऑपरेशन भी रो कॉलम ऑपरेशन ही हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में लगता है इसमें कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है बिल्कुल ये मेथड इसमें लगेंगे तो पहले हम इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा एक एग्जांपल है मेरे पास A is equal to the rank of rank of matrix matrix A where A is equal to 8 1 3 6 0 3 2 2 minus 8 minus 1 minus three hmm. Four हाँ। तो हम पहले बात कर लें कि भैया ये जो है आपकी नॉर्मल फॉर्म है क्या नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म तो ये फॉर्म भी आपकी सिमिलर है इसी तरीके से जैसे क्लेम फॉर्म थी मगर इसमें आपके राइट लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल दोनों ही आपको ज़ीरो बनाने होंगे डेट इज़ ये गए ये वाले एलिमेंट ज़ीरो होनी चाहिए ये एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो चाहिए एक दूसरा ये डायगनल को छोड़ दो बाकी एलिमेंट ज़ीरो आने चाहिए तो जब डायगनल को छोड़ दिया हमने ज़ीरो आए हैं और डायगनल को अगर हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें तो ये कुछ हमारे पास आई इस फॉर्म में आ जाएगा I three I three zero की फॉर्म में आई थ्री जीरो या आई आर जीरो तो जो ये आर की वैल्यूज होगी टू है थ्री है फोर है जो भी हो एक्स वाई जेड वो आपके रैंक होगी यहाँ पर तो हमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इसे हमें ज़ीरो बनाना है किनको सिलेक्टेड जो हमारा triangular upper triangular all over triangular angle हमें इसमें से सर्च करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है तो पहले ये ज़ीरो बनाया कोई परेशानी नहीं ये ज़ीरो बनाना मेरा टारगेट है इसको ज़ीरो बनाना तो ये है आपका आर थ्री में R three plus R one क्योंकि ये माइनस एट है वो प्लस एट है ज़ीरो अपना ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा तो A is two two eight one three six zero three two two eight eight zero minus one zero three zero four plus six ten ठीक है काम हो गया ये बन चुका है अब मुझे बनाना है कौन सा ज़ीरो हाँ अब इसकी हेल्प से मुझे ये ज़ीरो बनाना है ठीक है पहले मैं अब मुझे ऊपर चलना है अपर ट्रायंगल में अपर ट्राइंगल में यहाँ मेरे पास ज़ीरो बन चुके हैं ये भी ज़ीरो था ये भी ज़ीरो मतलब ये बन चुका है तो मेरा ये काम फिनिश हो गया अब मुझे इसकी हेल्प से ऊपर ज़ीरो बनाना है ये एलिमेंट में इसकी हेल्प से ज़ीरो बना सकता हूँ और ये एलिमेंट इसका मैं सिलेक्ट करता हूँ ये ज़ीरो बनाने के लिए ये ज़ीरो बनाने के लिए तो कितना करना पड़ेगा हम्म, मैं करता हूँ जी इसे ऑपरेशन ज़्यादा हो जाएगी मैं इतने ज़ीरो नहीं बनाता मैं इस एट की हेल्प से ये ज़ीरो बना लेता हूँ और इसको ज़ीरो बना देता हूँ और इसको भी ज़ीरो बना देता हूँ सिक्स को यहाँ पर हमारे पास था सिक्स सिक्स तो क्या रहेगा यहाँ पर पहले हमारे पास है ठीक है कॉलम वन कॉलम वन को हमने एट से डिवाइड कर दिया तो A is equaling to equivalent आ जाएगा आपका कितना one zero zero one three zero three two zero six two ten अब मुझे यहाँ कॉलम ऑपरेशन लगानी है column two column two minus column one column three column three minus three column one column 4 column 4 minus six column one ये ऑपरेशन लगाए तो हमारे पास यूज आती है कितनी equal to one zero zero zero three zero zero two zero zero two ten मैंने ऑपरेशन लगाई column 2 divided by 3 column 3 divided by 2 column 4 divided by 2 तो ये हमारे पास आ गया equivalence to one zero zero zero zero zero three से डिवाइड किया one zero one zero one five ठीक है अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे ये टारगेट है मेरा ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए और इसके लिए मैंने कॉलम का यूज़ किया कॉलम थ्री में ऑपरेशन लग रही है column three minus column two और column four column four minus column two equaling to one zero zero zero one zero zero zero zero zero zero five मैं रिप्लेस कर रहा हूँ column two column three replace by column four तो हमारे पास हो जाता है one zero zero zero zero one zero zero zero zero five zero मैंने कॉलम को ये इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर ठीक है कॉलम थ्री को डिवाइड किया one one five column three तो हमारे पास आता है two one zero one zero zero zero zero one zero तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास बना है जी आई थ्री मैट्रिक जो बन गया अगर हम इसे ध्यान से देखें ये बन गया आई थ्री और ये zero matrix I three zero matrix that implies rank of A is equal to three तो अब फिर से मैं इसे एक दफ़ा समझा देता हूँ हमारे पास ये बनाना तो lower triangle zero upper triangle zero हमने पहले रो ऑपरेशन लगाई ये इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का था कि एक ही ऑपरेशन में ये दोनों ज़ीरो बन गए अदरवाइज इन्हें हमें दूसरी ऑपरेशन लगा कर देखना पड़ता मगर चलो यहाँ बन गए ठीक है फिर हमने कॉल ऑपरेशन हो गया यहाँ कॉलम ऑपरेशन से लकली ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया इस तरीके से हम इसे कॉलम हम तीन मेथड से हम इन्हें निकाल सकते हैं रो मैट्रिक्स एक तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू तो हम कंक्लूडली पार्ट ये कह सकते हैं कि हम जो है इन्हें थ्री मेथड के थ्रू इनको निकाल सकते हैं पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशन के through applied by elementary operation first elementary operation के थ्रू हम निकाल सकते हैं जिसमें number of non zero rows जो है वो आपकी रैंक होगी दूसरा हमारे पास मेथड है इक्लियन फॉर्म लेन फॉर्म इक्लियन फॉर्म में हमारे पास जो है हम इसे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को ज़ीरो बनाते हैं और ज़ीरो बनाने के बाद देखते हैं कि इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज बचती है वो हमारे पास इसका रैंक होगी और तीसरा मेथड है ये आपका नॉर्मल फॉर्म और इसे कैनिनिकल फॉर्म भी कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में हम आई आई और जीरो की फॉर्म में बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाते हैं तो हमने इस एग्जाम्पल में इस तरीके से आई और इसकी फॉर्म में बना करके इसकी रैंक निकाल दी तो आई का जो ऑर्डर होगा वो आपका रैंक